Llegaron alzadas y bien liberadas las chicas alegres del siglo XXI. Hola mis amigos de la vereda Liguerón, los saluda Jair Peláez y los invito a la inauguración de la carretera que será este 6 de noviembre para que compartamos en familia con los artistas de nuestra vereda como Leonardo Marín, el popular apachurrado Malano, Alex Vázquez y muchos más. No te lo puedes perder.